हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो तीनों ही spreadsheet software Microsoft Excel Libre Calc और गूगल शीट को कंपेयर करेंगे हम डेटा टैब में जाकर के कंपेयर करेंगे कि तीनों ही में ड्रॉप डाउन कैसे बनाई जाए क्योंकि एक सवाल भी है स्टूडेंट का तो उस सवाल के ऊपर भी हम ध्यान देंगे और समझेंगे कि ये डेटा टाइप में जा करके तीनों ही में क्या क्या डिफरेंस होता है तीनों ही में कैसे कैसे हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो पहले हम यहाँ पर लिब्रा ऑफिस कैल्क को ओपन किया है मैंने और यहाँ से चले जाएंगे डेटा टाइप पर अब ये सिलेक्शन में लिया है कि इतने देर इतने दूर में ही हमें ड्रॉप डाउन बनानी है ठीक है तो यहाँ से आपको वैलिडिटी मिलता है तो ये वैलिडिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन कि देखिए ये नई विंडो ओपन हो गई है और ये एक्सेल का जो डेटा वैलिडेशन में जो विंडो ओपन होता है बिल्कुल वैसे ही ये भी है कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पर वैलिडिटी दिया गया है वहाँ पे डेटा वैलिडेशन आता है यहाँ पर जा करके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट तो आप लिस्ट टाइप कर सकते हैं तो यहाँ पे लिस्ट पे चले जाइए और लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आप टाइप करते जाइए वो नाम जैसे पहला नाम है राम फिर अटर किया फिर श्याम फिर एंटर करते हैं फिर यहाँ पे लिखते हैं अगला नाम मनोज इसी तरीके से और भी नाम हम एंटर करवाते चले जाएंगे ठीक है जैसे गौरव कर देते हैं ठीक है जैसे अजीत कर देते हैं ठीक है जैसे सौम्या कर देते हैं ये इस तरीके से हमने ये ड्रॉप डाउन बनाई है ठीक है एक और नाम लिख देते हैं यहाँ पे N W R A J Neeraj ठीक है तो ये ड्रॉप डाउन बन जाएगी समझ में आ रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट एंट्री असेंडिंग अगर इसमें भी टिक कर देते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट हो जाएगा ठीक है तो ये आ गया इस तरीके से अब यहां पर अगर हम क्लिक करते हैं और कोई भी नाम टाइप करते हैं लाइक आर टाइप करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ये इनवैलिड वैल्यू देता है ठीक है लेकिन यहाँ पर जब हम ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन में वो रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं इतने एरिया में जितना तक आपने सेलेक्ट किया था तो इस तरीके से इसमें बनता है अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो ये एक्सेल है देख सकते हैं एक्सेल ओपन है अब यहां पर भी वो रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिस रेंज में हमें डेटा वैलिडेशन यूज करना है तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया एरिया और यहां से डेटा टैब पे जाएंगे और जैसे ही डेटा टैब पे जाएंगे तो हमें यहां पर दिखेगा डेटा वैलिडेशन ये दिख रहा है वहां पर वैलिडिटी दिख रही थी यहां पर डेटा वैलिडेशन दिख रहा है बस यहां पर चले जाइए और डेटा वैलिडेशन पे कर दीजिए क्लिक जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी एनी वैल्यू ठीक है यहां पर आपको सेटिंग में ही रहना है और यहां दिखाई पड़ेगी एनी वैल्यू एनी वैल्यू जैसे ही दिखाई पड़ेगी तो आपको इसको चेंज कर देना है लिस्ट में और लिस्ट में चेंज करने के बाद यहां पर वो नाम कॉमा दे करके टाइप करना है वहां पर आप एंटर करके टाइप कर रहे थे यहां पर कॉमा दे करके टाइप करना है ठीक है तो ये नाम कुछ मैं लिख देता हूं ठीक है कुछ इस तरीके से कॉमा दे दे करके मैं ये नाम टाइप करता जाता हूं ठीक है तो ये कुछ नाम हमने टाइप किया है ठीक है आप इसमें और भी नाम ऐड कर सकते हैं ठीक है तो अब हम इसको यहां से ओके करते हैं तो जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहां पर एक एरो दिखाई पड़ेगी अब ये सिलेक्टेड रेंज में आप यहां से चूज कर सकते हैं लाइक यहां पे सूरज चूज कर लिया यहां पर आएंगे तो यहाँ पे सौम्या चूज कर लिया यहाँ पे फिर आते हैं तो फिर कुछ और राम चूज कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं ठीक है आई बात समझ में अब ये सिलेक्टेड रेंज तक ही काम करेगा देखिए यहां पर अगर मैं सिलेक्टेड रेंज के आगे जाता हूं तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी देख सकते हैं यहां पर आए और फिर यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं एक से नाम और यहां पर आते हैं तो ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रही थी वो गायब हो चुकी है तो ये एक्सेल में तरीका है ठीक है अब आते हैं गूगल शीट में ठीक है तो यहां से मैं गूगल शीट को ओपन कर लेता हूं अब यहां पर भी लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़ेगा ठीक ठीक ठीक है और ये आपका हेडर है तो यानी कि टाइटल है तो इसको भी मैं बॉर्डर में कर देता हूँ अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पार्ट को जैसे ही मैं सिलेक्शन में लेता हूँ और सिलेक्शन में लेने के बाद यहाँ डेटा टैब पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन सेम एक्सेल के जैसे डेटा वैलिडेशन यहाँ पर भी दिख रहा है वहां पर वैलिडिटी दिख रही थी लिब्रा ऑफिस कैल्क में वैलिडिटी दिख रही थी यहां पर आपको डेटा वैलिडेशन दिख रहा है बस डेटा वैलिडेशन पे कर दीजिए क्लिक ये लिखा हुआ है लिस्ट फ्रॉम रेंज ठीक है दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ आइटम तो आप करना क्या चाहते हैं रेंज से तो करना नहीं है हमें आइटम ही बनाना है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम पर टिक करके और यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके नाम लिखते जाना है ठीक है तो चलिए कॉमा से सेपरेट करते हुए नाम लिखते हैं राम श्याम राजू अंजू अभिषेक कुछ इस तरीके से कॉमा देंगे फिर यहाँ पे अगला नाम लिख देते हैं तो ये हमने कुछ नाम टाइप कर दिए हैं और यहां से ओके प्रेस कर देते हैं ठीक है अब ओके प्रेस करने से हुआ क्या यहां पर देखेंगे तो वही ड्रॉप डाउन बनी हुई है लेकिन अब गूगल शीट का फायदा क्या है वो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर मैं हटा देता हूं अगर मैं यहां पे केवल आर टाइप करता हूं तो आर वाले नाम हाईलाइट हो जाते हैं अपने आप इस तरह का सर्चेबल ड्रॉप डाउन अगर आपको एक्सेल में बनाना हो या लिब्रा कैल्क में बनाना हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है ठीक है अगर मैं श्याम टाइप करता हूं तो श्याम का एस जैसे ही लिखता हूं तो श्याम नीचे हाईलाइट होने लगता है ठीक है अगर मैं ए टाइप करता हूं तो ए वाले नाम हाईलाइट होने लगते हैं ये फायदा है आप अगर गूगल शीट में ड्रॉप डाउन बनाते हैं गूगल शीट को यूज करते हैं तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से इसको आ, समझ पाएंगे और ज़्यादा बेटर आपको कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा मिलेगी तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि तीनों में डिफरेंस क्या है और कंफ्यूजन जरूर क्लियर हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video